dizem é com vocês? Hoje então, está mais um vídeo, mais vídeo no meu canal, os meus amores um feliz ano novo pra vocês e o ano novo foi ontem, foi ontem de... gente, eu esqueci, foi ontem... dia 31? Então, gente, essa aqui é minha prima, olha que linda, gente, sabe, adivinha o nome do neném da minha prima? Sofia. Hum, ficou legalzinha, bebê arrumadinha? Não, não eu falava tá aqui. Gente, gente, eu sou muito. Daí até uma vez uma menina passou com a mãe dela. É cheio, tipo assim, né? Ah, gente. Olha, minha prima, lembra dela, gente? Roupa do meu canal. Gabi, Rafa, ajuda a mãe a uhum. É uma feia, gente. Olha, gente, ó. Ele é meu primo agora. Oi, bonsoir. Bonsoir, o que é bonsoir? Boa tarde. Não digo nada pra esse Guilherme. Tchau pra vocês. Gente. Eu vou lavar os copos. Tchau, bye bye. Ó, gente, meu primo só come carne, gente. Meu primo só come carne. Só come carne, ó.